ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂತೆ ಪುರಾಣ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಂತೆ ಪುರಾಣ ಬಂದು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಈ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವಿಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಸರ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೇಳೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳೇನಿದೆ ಆ ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು S L C P U P U C ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿರೋದೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅನುಭವಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಏನು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಈ ಮೂವಿದು ಮೇ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಥರ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ನೈಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂಕ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ಜೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಳೆ ಕಾಲದನ್ನ ಮರುಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು talent of director director talent ಇದು ಮತ್ತು ಅದಂತೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ತರಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏನೇನೋ ವರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದೋ ಡಗಾರು ಹಾಳುಮುಳು ಏನೇನೋ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿಸ್ ಸೀನ್ಗಳಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು ಇದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸೀನ್ಗಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಡಗಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ತರಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಡಗಾರ್ ಡಗಾರ್ ಅಂತ ಆ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆಳ್ಮೂಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪಾರವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಯಾರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಕ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ತೇಜು ಬೆಳವಾಡಿಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು ಕೂಡ ಸೊ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಚಿತ್ರದ ಪುರಾಣ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಪುರಾಣದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಚಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅವರನ್ನು ಹೂ ಎಂದು ಉಗಿ